Eyyub Aleyhisselam'ın dönemine geldiğimizi gösteriyor bizlere. Hz. Eyyub Aleyhisselam bu müthiş merkezde Allahu u Zülcelal'in peygamberi olarak görevlendiriliyor 33 yaşındayken. Ancak bu tarihe kadar sürdürmüş olduğu ticaretinde bir koyup neredeyse bazen 10 katı bazen 100 katı kazanç elde ediyor olması, onun müthiş bereketli bir zat olması, hayatının önemli bir kısmında bu zenginlikle geçiriyor olmasına da vesile oluyor. Efendim bu tarihsel kırılımda Ürdün bölgesindeyiz. Ürdün diye geçiyor tarih kitaplarında ama bunun biraz daha kuzeyi olduğunu söylemekte fayda var çok zengin hem hayvancılıkla hem biraz tarımla hem de kumaş ticaretiyle yakından ilgilenmekte. Kendi yaşamış olduğu dönemde dokumacılık konusunda oldukça ileri bir çalışma kabiliyetine sahip Hz. Eyyub Aleyhisselam. Şuayb Aleyhisselam'la da aynı döneme denk geliyor. Şuayb Aleyhisselam Eyyub Aleyhisselam'dan biraz daha genç bir zat olarak karşımıza çıkacak elbette. Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın Ahdi Atik diye tabir ettiğimiz Tevrat'ta da geçen hikayelerinin İsrailiyat sebebiyle günümüz tarih anlayışına da biraz e, ne yazık ki diğer unsurlarda geçtiği gibi burada da geçtiğini görüyor olacağız. O yüzden bu hakikat dairesinde Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın tevhid uğrunda verdiği mücadelede Hz. Musa Aleyhisselam'a doğru giden yolun üzerinde bu hakikati beyan ederken üzerinde durduğu konular sebebiyle de tabir caizse Beni İsrail'in iftiralarına maruz kaldığını söylemek mümkündür. Hakikat Allahu Zülcelal'in bu e, Kur'an-ı Azimüşşan'da hem Sad suresinde hem de Enbiya suresinde bu hikmetli mesele üzerinde şimdi anlatacağımız konuyu anlayınca hem ayeti kelimeler yerine oturuyor hem de Siyer Nebi yolculuğunda bu hızlı gelişim sonucunda neden Hz. Eyyub Aleyhisselam hastalanmış onu anlıyoruz. Efendim Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın çok büyük bir tacir olmasının yanında bir peygamber olmakla beraber insanlara yardım ve iyilik yapmak konusunda, zekatının yanında sadakasını vermek konusunda ümmetine sürekli olarak beyanatlarda bulunuyor. Kendisi yaşarken ona iman eden insan sayısı oldukça az çünkü oldukça cömert oluşu, verici oluşu, etrafındaki insanlara sürekli bunu beyan ediyor oluşu e, ee, onları rahatsız ediyor. Hatta Hz. Eyyub Aleyhisselam Hititlerin bu bölgede yapmış olduğu ticaretin sonucunda elde edilen karı bir sadaka ve zekat mantığıyla vermeseler bile en azından bir vakfiye usulüyle fakir fukaranın ihtiyacının giderilmesi için onları ikna ediyor. Dolayısıyla Beni İsrail'e sürekli rahatsız eden bir para konusu dönüyor ortalıkta. Onlar e, bütün karı elde etmek isterlerken Eyyub Aleyhisselam bu ticaret yolları üzerinden elde edilen gelirin fakir fukara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak bir takım evler yapılması, o evlerin onlara ücretsiz olarak verilmesi yönünde emirler de sunduğu gibi kendisi de tabir caizse sünnetini ifade ediyor. Tabi bu hususta e, iblisle Eyyub Aleyhisselam'ın arasında Cenab-ı Hakk'ın iblisi Eyyub'u Aleyhisselam'a gönderdiğine dair bir takım söylemler vardır. Ama işin hakikatine gelirsek eğer hakikat Eyyub Aleyhisselam'ın bu tavrı karşısında Beni İsrail ile gelen şeytan siz onu alt edemezsiniz. Onu ancak ben alt ederim dediklerinde sen kim olursun ki diye soruyorlar. Şeytan da Beni İsrail'i kandırmak için kendisinin de yaratıcının bir kulu olduğunu ifadesi var. Dolayısıyla bugünkü kaynaklarda böyle geçiyor olması Tabii ki Cenab-ı Hakk'ın izni inayet olmadan hiçbir şey yapamazdı şeytan ama yine akıllı bilge yaşlı bir adam olarak yaklaştığı bu noktada o insanları ifsad ediyor. Zaten o insanlarda da böyle bir ifsada hazır ve meyletmiş durumdalar. Öyle bir ifsat hareketi ki bu önce ee, Eyyub Aleyhisselam'ın elindeki bütün mal varlığının elinden alınması için bir mücadele veriliyor. Gerçekten bir yağmalama süreci yaşanıyor. Hemen arkasından evlatlarını öldürüyorlar bu yağmacılar ve bu süreç içerisinde de Eyyub Aleyhisselam hastalanıyor. Ama nasıl hastalanıyor sorusunun cevabını şöyle vermek lazım. Çünkü yine de bu e, Tevrat'ta geçen e, Hz. Eyyub Aleyhisselam'a atfedilen Allah Azze ve Celle haşa ve haşa ve haşa isyan ettiğine yönelik söylemi alt üst etmemiz gerekiyor. Bu İsrailiyat etkisi ne yazık ki başımızın bir derdi olarak sürekli önümüze çıkmakta. Efendim Hz. Eyyub aleyhisselam ümmetin bu halini görünce secdeye kapanıyor. Tarlalar, evlatlar gittiği için değil, basit bir dünya metaı uğrunda böyle bir şey yaşanması onu oldukça üzüyor. Secdeden başını kaldırmaz hale geliyor ki bu durum ne yazık ki e, yine İsrailiyat etkisiyle o secdedeyken iblisin Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın burnundan girerek ona hasta ettiğine dair bizim kadim kitaplarımızda yer alıyor. Halbuki secdede var olan bir peygamber, şeytanın bu secdeye erişme imkanından bahsetmek biraz daha İsrailiyat etkisine yakın davranmaya e, imkan doğurur. Hakikat Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın bu üzüntüsü onun karaciğer fonksiyonlarında ani bir değişiklik meydana getiriyor. Bu değişiklikte de deri hastalığına sebep oluyor. Bunun en büyük delillerinden birini şöyle söyleyebiliriz. Efendim deri hastalıkları konusunda Beni İsrail'in deri yapısı oldukça sıkıntılıdır. Çok naiftir. Alaca hastalığına çabuk tutulur ki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hacamat hususunda söylemiş olduğu sözlerden bir tanesi alaca hastalığı Beni İsrail ile alakalıdır. O gün o tarihte bu hacamatı yaptıranların alaca aslanına yakalananların da Beni İsrail olduğu bilinir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz inşallah Siyer Nebi'nin e, nebevi tıbbiyesi bölümünde ibare edeceğimiz konularda da göreceğimiz üzere insanların milliyet ve genetik yapılarının deşifre edilmesi taraftarı olmadığı için konuyu bütün ümmet bağlamında ele almış gibi görünmektedir. Efendim doğal olarak rahatsızlanan Hz. Eyyub aleyhisselam tam 18 yıl boyunca bu rahatsızlığı çeker. Rahatsızlığı boyunca e, Hititlerin Babil'i ele geçirmeleri, Şuayb aleyhisselam meselesi yaşanır. Bu da yine tarih kitaplarımızda Şuayb aleyhisselamın Firavun'un yanına giderken Eyyub aleyhisselamla beraber gittiği ve bu görüşmede Şuayb aleyhisselamı Firavun'a ey Firavun gök halkı, yer halkı, denizler ve dağlar halkı kızınca Allah'ın da gazaba geleceğinden korkmaz mısın der. Bu işte daha önce bahsettiğimiz dersler çerçevesinde Hititlerle karşılık Mısırların yapmaya çalıştığı unsurlar ve ticaret yollarını kapatmasıyla beraber putperestlik anlayışını Ege üzerinden bir baskı rejimiyle kurma çalışması üzerine ifade ediliyor. Eyyub Aleyhisselam'ın burada sustuğu ifade edilir ama efendim ayet-i kerimelere şimdi gelince göreceğiz ki Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın böyle bir tevhid akide sorununda Firavun'a karşı susması beklenemez ancak Eyyub Aleyhisselam'ın meselesi konunun e, kendisi açısından hem yumuşaklığı sebebiyledir hem de Şuayb Aleyhisselam'ın söylemi karşısında bir duraksamasıyla alakalıdır. Çünkü Saat suresi 42. ayet-i kerimede hem Tevrat'ın bu söylemi alt üst olur hem de Tevrat'ın etkisiyle tarihimize enjekte edilmeye çalışmış olan söylemde ortadan kalkar. Bakın Sad suresinde Allah Azze ve Celal Eyyub Aleyhisselam'ı bizlere nasıl anlatıyor? Estaizu billah وَذْكُرُ عَبْدَنَا اَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّانِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اُرْكُضُ بِالرِّجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ Kulumuz Eyyub'u da hatırla diyor Allah Azze ve Celle. O vakit Rabbine nida etmişti. Ne diyerek? Gerçekten şeytandan bana yorgunluk ve azap verici şeyler dokundu. Neydi onlar? Bir, azap verici olan şeyler evlatlarının öldürülmesi. Çünkü o isyanda evlatları da öldürüldü Eyyub Aleyhisselam'ın. İkincisi yorgunluk. Evet ticari olan her şey ortadan kalktı. Eyyub Aleyhisselam'ın bir taraftan da bunları derleyip toplaması gerekiyor. Bir taraftan da Firavun'a karşı mücadele devam ediyor. Bir taraftan da vahiy ilahinin meş meşgulesi var. Efendim bu sözlerin sonrasında ayetin 42. E, ayete geçmeden evvel bir ifade var. Enbiya suresinde o hakikati okumak lazım. Çünkü e, Eyyub aleyhisselam hastalığı döneminde 18 yıllık hastalığı döneminde 4 defa da hacca giriyor. O hastalığı ağırlaşana kadarki süreçte. Hanımının bir şeytana uyma süreci var elbette. Ve bu şeytana uyduğu için de e, Eyyub aleyhisselamın eşine bir daha böyle yaparsan sana 100 sopa vururum söylemi de var. Enbiya suresinde şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celal وَاَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Eyüp de o vakit Rabbine nida etmişti. Gerçekten bana zarar dokundu ve sen merhametlilerin en merhametlisin. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ Biz de onun duasına icabet ettik. وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍ Onun üzerinde olan zararı kaldırdık ve ateynahu ehlehu ve mislehum ma'ahum ona ehlini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik. neyle Gökten yağan çekirgelerle ve her birisinin altın oluşuyla. Rahmeten min indina ve zikra lil abidin tarafımızdan bir rahmet, bizi ibadet edenlere bir öğüt olarak sözü Eyyub Aleyhisselam'ın bir abid olmaktan asla çıkmadığını bizlere gösteriyor ki Allah azze Zülcelal işte bu hastalık karşısında bu sefer Sad suresi 42. ayete gittiğimizde şu hakikatle karşılaşmamıza vesile oluyor. Estağfirullah. Ürkudu bir rüzlike. Hâzâ mukteselun bâridun ve şerabın. Ayağını yere vur. İşte bu hem yıkanılacak hem de içilecek serin su. O su ki Eyyub Aleyhisselam'ın gitmiş olduğu haç farizası ardından yurduna geri döndüğünde ona eşi sen e, oraya gittiğinde e, zemzemle yıkansaydın ya söyleminin arkasından Eyüp aleyhisselam keşke yıkansaydım sözü de vardı. Allah Zülcelal bu imkanı nasip eylemiş. Ayet-i kerimenin devamı ise şöyle Estaizu billah Ma'hum لَهُ Minna وَمِثْلَهُمْ Zikra Li مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغَثًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ abd اِنَّهُ اَوَّابِ Tarafımızdan bir rahmet olmak üzere ona, ailesine ve onlarla beraber olanlara bir mislini hibe ettik. Akıl sahipleri öğüt alırlar diye eline diyor Allah Azze ve Celal yüz başlıklı başaklı bir demet al. Onunla ona vur, yeminini bozma. Gerçekten biz onu sabırlı bulduk, o ne güzel kuldu gerçekten o hakka yöneldi beyanatıyla Eyüp Aleyhisselam'ın bir hata işlemediğinde burada bir kez daha anlıyoruz. Elbette Eyüp Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde var olan Şuayb Aleyhisselam'ın bölgesinde yaşananlar bizim için oldukça önemli. Çünkü Medyen halkının Eyüp Aleyhisselam'dan sonraki süreçte yeni bir başkaldırısı var. Bu başkaldırı için de bu tarihsel süreci anlamamız gerekiyor. Yarın Allah nasip ederse Şuayb Aleyhisselam'dan bahsediyor olacağız sizlere. Şimdilik ve bugünlük bu kadar. Yarın tekrardan görüşmek üzere inşallah efendim. Kalın sağlıcakla.